skaffa ett bra arbete. Visst, dagisfröken och såna här grejer, det är säkert skitkul. Men ska du bli rik, då måste du arbeta med någonting som genererar bra med pengar. Jobba som ett svin. Försök att jobba så himla mycket du kan på ditt vanliga arbete och försök tjäna så mycket pengar som möjligt. Håll inne på utgifterna. Bo billigt. Ät billigt. Och ta inga lån. Jag menar, vill du ha en fin bil eller en fin tv så vänta med det. Snart, om några år, du kan köpa vilken jävla bil du vill utan att ta lån. skaffa passiva inkomster. Jobba så mycket som möjligt på ditt vanliga jobb och skaffa extra jobb. Jobba på helger, jobba över på jobbet. Men skaffa också passiva inkomster. Eh, det kan vara fastigheter som du hyr ut eller en webbshop eller vad som helst. Var uppfinningsrik så kommer du på någonting. Starta eget företag. Jag menar varför ska du jobba för att din chef ska bli rik när du kan få alla pengarna själv? Börja jobba med din egen firma på helger och på kvällar och sen när du känner att du kan stå på egna ben då säger du upp det. Investera i någonting du tror på och någonting du förstår dig på. Investera pengar... Det här går inte, det här jävla ljudet går inte. Investera pengar som du har råd att förlora. Brukar man säga. Jag, jag gillar inte att säga så. Jag gillar hellre att säga att investera pengar som du inte behöver på väldigt länge. För vi ska inte förlora pengar. Vilket leder oss in på nästa punkt, långsiktighet. Ingenting sker över en natt. Så investera, lägg in investeringar i byrålådan och glöm bort dem. Köp när alla är oroliga och negativa. Så länge det överensstämmer med punkt nummer sju. och särskilt när alla är positiva. Många gör tvärtom. Då köper ni det all time high och sen säljer de av efter minsta dipp. Gör inte det. Det där måste du vända på. Köp när det gör som ondast. Och sälj när det känns som bäst. Sista punkten. Återinvestera alltid vinsten. Alltid återinvestera vinsten. Alltid varenda jävla gång gör du det. Mm. Oh. Mm. Jag har tre saker kvar. Ingen annan kommer göra det här så du måste tro på dig själv. Punkt nummer ett. Punkt nummer två. Du måste tro på dig själv. Punkt nummer tre. Du måste tro på dig själv. För ingen annan kommer göra det. It's silent now, we don't say a word We're just looking at each other Tears in our eyes we said Yeah, it kinda broke my heart Loving you is not so goddamn easy as you think I'm trying my best to hold on but I feel myself giving You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other's feelings on and on I don't wanna change who you are The things you say is always one step too far But I know that I've played my part should suicide.